就在刚才，我的一只拖鞋又被叼走了。没有在这里。看来也没有在这里。哎。 <laughs> 指甲上面都是牙齿痕。 thank you pra Uh, uh, uh. A few moments later.

走啊走啊，往前走啊！你说我说你干去哪里？ <laughs> 你跟，你跟我说你干去哪里？